Casa Kumi. I'm Lige Breakup. 干嘛用？ sengo taba kana ronco e briete milionário. Ah, olha. Te briete ganando essa aqui dá. Certo? receber nada bash, ó. Nada. Uou, uou, muchachos. Tranquilo, tranquilo. Jonas. Oh. Ok. Um, Gina. Kio. Uh, ora budin, uh, ora bo kla, um, tempo, bupo, um, akhirnya ora budin, um, tempo. Sim, ora Gina, claro, passa que eu oficina. Ok, então. Romana, você não te tirar bibliotecas de Deus. Sério? What do you want? Corchapou não tem dono. Agora assim, pertorta, agora é. E não de boa. Anyways, outro ele comprei. Ele é que cai. Pinta sua área, amanhã, e não tem dono que me nikosi jebou no tintonho. Pertok, tá, da amanhã, imita. Cos correto para você tá para ir bebê. Cos correto para você tá para tirar. Ando patrone baixa vai candor o número, ando bimbisa com da dinanga tá o wa. Cos jebou no tintonho. Mas tá bom, tá quanto me abdi com isso? Da dimeta, tá amanhã. Vou passar a boboca sua. Joana, você trai me nervo, você Yun que não está bem com nada ilegal. Está bem a base de algo ilegal. Está bem a base do que está correto. Shut up! Wag ta hopi seng iguita. Isso é importante para seng. Shut up, Koki. não tá de bolso. Shut up. Yo, home. Você kiko whatever. Assim o que você quer. Anjo 5, seng é mais importante. Vai é verdade, Tom. Que canzone so. Fui mais choro, mas lo vai. Que ans, pumpa verdade. Ok, a mim deve tocar bilhete. Ando Die kon outing bij Turkije. Ta amanhã dimi eta. Luiz, não há dinheiro de Bible só? Uh... Precies. aqui A mi tahanha, que não se splite de nos quatro Não tá abanhando, tó? Pompa, não. Tem de que colega estranho, não? Posso dois, não? Tá 10 milhões no seu papel de dinheiro, não florim. Dólar. Que mendi la está chelba así la pra soltar 2.5 millones cada uno um. tiene que a hay que nos meses llegando, chega depois um daquilo com el otro. A sombra não tá ¡2.5 millones! 2.5 está Verdadinha. ¡Eh, la que para, sua. Para, bondô. 15. Anyway, o que eu te passa hoje? Aqui. É vai കയറി E la ഉപരി mi തള്ളി മിപ്പിയോ Pasuma ami no po confia boso tu denan. Kiko. Ah, eh, era eh, eh, que tipo de que se llama era. Me da para Adesso na agasto com boso nossa. però pero tá mandado di Deus. Ando ami non da confia boso na dos. ¿Cómo que me anti? ¿Te tá para mucho chiquiboanos? Claro. Entende que isso há? Ah? Mexe o nome umbia. Que não se perde algo que dentro. Ah, sim? Porque para me mencionar um lista. Interessante para entender. Né? Uhum. Bota corda e botar de sangue de mineiro petronilha, como você não perde. Não, não. A casa portar Bodakora e Kuchu di intento di assassinato di Kaya Blenchi. Tampoco nada. Antonio da ribe e telefono e chatnandi e deputato Grigorio. Tampoco nada. Tende ki muen. Pas kom keke buta. Pok di bo yega yabasi kaweta den tutu kana ipa pena i flash na peranan. Antonio sobo nota prueba nada. Antonio cina tra ku idioto bu boca. Ta bendición di Dios. Wak, wak, wak. Ok. vão junto comigo, dê-me auto, não se vai cobrir. Pero me grita um ainda sobre trocar briete. Ah. E eh, ah, a... E serbo, inteligência, a estupidez em viagem. A missa, como é que a trabalho aqui dentro? Se nós vai junto, dê-me auto, não? Vou nem mirar a missa, a me cabe cobrir? Ei, de acordo? plata. De acordo? De acordo? Luiz! Luiz! Luiz! Puta! Tá? Mata! Tá. Jongens, wat is dit? é una ebrietà, Luis. Una... Una età, Luis. Una età. Eu ando dentro de um pouco. Ok. Doe é even normaal, jongens. Unda. Unda eta. É tá? De como da pap, ja? É? Abre boboca. Que botinho na boboca? Abre boboca. Que que botinho na boboca? Abre boboca. Jongens, hou op. Ei, é is een Não. Não! Não! Não! Vies. If I can't have it, nobody can have it. No! Bonsoir! Gretchen! Olha, tenta! Tem, tem, tem, tem, tem! Tenta! Ateliês! Minha banheira! Joana, me tem pra sentar? Joana, me tem? Não, não tô de boa. Como é que eu vou fazer isso de mim? Não vou ir na tromba, tá? Pensei? Ah, bom, mas eu vou entrar na tua coisa, eu vou tentar, Yamek. Dave. Trovami come mi Lamborghini. Neno! That's not gonna work, guys. Você acabou com porca, mãe! Mambu! Assim que mexeu com Yuda. Mais uma. Yaba. Alimento está frustrado agora que de ginkos. Então ainda há pouco você me pica tudo de perdido em cueva. Tem que notar com a minha mesa, que porcaria aí? Um aangifte contra você todos? Die King! Die David natuurlijk! Ah, ik ben nooit aan die. onze arrestant of zien geloofwaardig bewijs. Dat is onacceptabel, jongens. See, I told you, cada vez que você quer arrestar, senão nou, aqui tá passando dito hecho. Dankjewel. Silence, Ibana, queda quieto. Tem que David não é um criminal. David anos out of the game. Agora que é porque está um membro normal de sociedade, você está cansado cada chance que você ganha. Ja, dankjewel. Boa tarde. Me estou buscando Helena. Dat ben ik. En wie ben jij? Como é Helena? Hi. Amita Kardashian, a abogado David. Maar bent er seu statement oficial? Yes, top. We gaan het zien, jongens. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Beck. Amita Mac. ah, bastante bacon man. Mm -hmm. Would you No, thank you. ¿No te hambre? Tampoco. ¿Por qué un gaino? No. ¿Por qué bolo preto? Wat is dit, jongens? Trappa? Trappa? Was het trappé auto? Trappé? Aan de zaal is dit aan me. Nou, goed bezig, jongens. Um, de Lubi, daar meteen mijn sterren aan firma? Ga doen. worry né? con é e te te stress paket, te sufri op di stress. Caso segura rabia pe ko Flintstone. Ah, ja, é droga aqui. Flintstones. Você me tem tá andando hopi caso de e é droga aqui. Você não dois e é droga tem droga basta não você. Nós mesa base com onderzoeken aqui. E quem é essa aqui Você tá? é um prime suspect? Não diretamente, isso é tá Ron. Ron tem operação para caso de quei droga de Flintstones aqui. Ah, yeah, ok. Uh, pero sobre isso eu aqui não estou seguro ainda, pero isso aqui é informação confidencial. Oh, para me não olvidar, cometi me seri David Sufaina. Vara, vara, vara do chuaca. Nunca me não vapo na boneiro aqui. Tá querendo botar viva? Well, bossano. Me tá querendo que flirting não lhe ajuda e caso me nervigidade, hein? Uac, nós não vamos ter clicar nisso, nada marano, um caso bastante grande que nós estamos investigando ainda. Deus bota beijar, tá tem acesso na mi cliente su failan? Não tô nengando o acesso, me tá pensando que agora aqui bom não praia Por isso aqui tá contra o artigo 4.5b? Luiz! Ruim de troco! op! Até aqui, firma? Tá aqui? Firma? E dia de corte agora? Vita recomendar quando se chega na situação roupa mais livre. Yes! Is dat geregeld mijn dia sor, yes? Oké, okay, fast. Bom, Mayan dia Oh, e para me não olvidar, é e Failan? Oh ya. Johan, uh, eh, doen jullie ook nog niet bij David? Um, nos no porto nem fala Helena. Johan, investeer die Failan conosting riba David. Ehm, no Nós não perdonamos, passou na Tamarana outro caso. Johan, do wat ik zeg.

O pitucha bugada está suave. Só sem assim, dúvida, brother. Really? Is zij zo mais interessado em jou, hoje aqui, je? A ah, Biaki Siboso echt verpesten, hè jongens? Hm? Siboso a culpável, boso por, nee, boso lo, pere boso trabalho. Well, it's about time. G, abu, que era for. E by the way, tá com um gráfico aí por tá? Mac, Boso ak tra ta egal aki auto. Ik joke aan, we zullen Ongelooflijk, ja. Hoe ga ik dit oplossen? Louise, ik heb je troep mee. Mamero, con a esa anduvieron buscando y para limpieza. Vos vos me we solicitando. Vamos a hacer un bote y joke. Vos andos a trove. Cabo chebo. No, no. La guerra es we Señor juez, pabo. Oh, Kiting. Vos andos a acusar de abuso de poder. Kiko abusi poder? Sim, tá todo luna tem un que otro com passando, passando cansa. Ja, meneer de rechter, de na Defensa Si, na awaru gedropt tijdens na infancia, vooral meneer in het blauw. Oké, okay. maar bagaba, met met um sit um bekke. Kiki nasce biagi. Mi cliente awaru trapa dorinan dos, y riba je con ningún motivo, na arresté y batiele Me testimonio testimonio de cuatro testigos que a hecho suceso aquí. aquí. ¿Tienes pruebas, você prueba ya de Sí, Sim, eu tenho prova de documento de doctor que indica trauma física de David Sukurva. Pati, a recuerdo que no se batía? Guau, a acuerdas mismo mesmo no se batía. ¡Imposible! ¡Silencio! ¡Imposible que no se bater. Me digo por silencio! Parece que no sou unha en su cara. Me digo por silencio! Déjame un gol oscuro. Oh, jongens. Even deze dan het op criminante si bosanza. Bosan po perde po su licencia of van je 5 jaar de castigo. 5? 5 anos. Oké, meneer de rechter, met die mag die papi com mijn cliënten aan? Daarbij, maar 2 minuten. Nou, meer dan genoeg. Jongens, kom even hier. Oké. Luister jongens, bos het een situation hoppie critico aan Pero, mi chiar să mi s-a compensat Oké, okay. oh, mampi, mampi. Oké, okay. onder één voorwaarde. Oké, okay. Kikuta, anything. Mi un date. Tjus, Mr. Libra, shit! Oké, okay. niet met jou, vieze Rick. Kubik. No, no, nee, nee, nee, no. Big. No. Ja. B, Makumbun Amis para Kinayan Nengani. Zaken uh, die pensen. Oké, okay, ik sta aqui, hein. Eh? One minute. Ja, we komen eraan. Aqui já. Não sei se era hopi hindi. Se não vai ser, ei. Eh, plama na plama me fiou outro brother. Tem aqui. Faça com que para mim. Para nós. bom. Oké, okay, great. Geweldig. Ja, meneer de rechter. Meeting evidencia cool. meneer David over hier. Apone poner su den peligro. Ik heb hier een video. Video, oh video. Mhm. ja. Mhm. Daar ga je, meneer David. Ja. Ja, meneer de rechter, i asina non spoak ku eh, big en mac no amira. meneer David. Hè? Dus na atrape sin por ayuda. Yes, was van meneer David, across camina sin wak. Stom, natuurlijk, heel stom. En dom. Um, i, eh, het doktersbriefje, ja, heel kinderachtig. We zitten niet meer in groep 8, hè, meneer David advocaat. Tabata om vorige arrestatie kunang ahasi van ondervraging. Imiting su bevelschrift akinang alstublieft. Oké, okay. Oké, okay. alles moet in orde zijn. Natuurlijk. Dikke man, we zijn dus te worden vrijgesproken. Pero David, en cuanto abo, botai tres lunas de prison. Palanta, falso testemunho. Kou, kou, flap, goom. That's all. Dankjewel. Sorry. ja lekker een salade of Assim, se você gostou do episódio aqui, like e subscribe nós no Facebook, YouTube, que está na altura de tudo que eu estou vídeo que eu passava mais para nós posso tirar que passava. Fica bem. Anto com a bai. Maneira nossa plania. Zobizo o David a perder e caso ei. Bom, logra ganha é suficiente informação? Nada sospechar que tá abo. dia que não ganha sa, já tá lá acaba dia Diaku é chefe manteiga, nossa partia e não chega mais cerca de nos meta não. Até e file de informação que não tem riba bom. Ok, hobby bom. E locação não está arreglar? E warehouse não também dormas. Locação dois ou? Location 2 tenho preparado para alguma segurança, mas tudo costa clara é dele. Ok, hobby bom. Como é? John não sei o day-to-day process. Vai na segunda locação e informar outro nome da anterior. Digo. Está tempo para um cambio drástico.